arrintan aniga ayaa igu dhacday waxaan doonayaa idinku inaad wax kala dhex baxdaan siiba gabdhaha haddii wiil aad asaxaab tihiin nacam asaxaab isku dhow walaalo ilaahay uu xiriir jacayl kuu soo bandhigto waa laba midoon inaad ka yeesho iyo inaad ka diiddo haddii aad ka diiddo waa laba midoon inuu afka kuu taago wejiga kuu bedelo kula xifaaltamo habdhaqan aan wanaagsanayn kuula soo baxo iyo in uu sidiisa hore kuusii ahaado inuu ka wanaagsanaado ma ahaane haddii ay tahay tan dambe waa hadduu si dhaba ah kuu jeclaa laakiin hadday tahay taas hore waa haddii uusan si dhaba ah kuu jeclin marka horeba uu dangaaro lahaa haddaba waxaa idin leeyahay gabdho nimanku shaarka way wada xidhan yihiina aada u digtoonaada wiilasha wanaagsan ixtiraamka iyo qadarinta badan ee soomaaliyeedna aad ayaan u salaamaya maasha allah aynu wada guuleysanayaan idin leeyahay asalaamu calaykum